નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તમારું સ્વાગત છે અમારી આ વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તો કપાસ પકવતા ખેડૂતો માટે મળી રહ્યા છે એક મોટા આનંદના સમાચાર કે ન્યુયોર્ક એમસીએક્સ વાયદો ફરી આડત્રીસ હજારને પાર બોલાયો અને ખાસ કરીને હવે કપાસના ભાવ કેવા મળી શકે તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો પણ આ બધી માહિતી મેળવતા પહેલાં જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી તમને બજાર ભાવ કે બજાર ભાવને લગતી માહિતી મળતી રહે ખાસ કરીને યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે જે ચાલી રહ્યા યુદ્ધના કારણે ખાદ્ય તેલોમાં મોટી તેજી જોવા મળી હતી ને તેની સીધી અસર કપાસિયા પર પડતા કપાસિયામાં પણ મોટી તેજી સર્જાઈ હતી ને આ બધા કારણોસર કપાસમાં પણ મને દસથી વીસ રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો અત્યારે લગભગ માર્કેટ યાર્ડમાં જો સારા અને સુપર કપાસ હોય તો તેના ભાવ બે હજાર પચાસથી લઈને બાવીસોને પાર બોલાતા હોય છે ને જો હલકા કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેના ભાવ ક્વોલિટી મુજબ બારસો પચાસથી લઈને બા બે હજાર રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે ખાસ કરીને સૌથી ઊંચો ભાવ લાલપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં બોલાયો હતો ત્યાં સોળસોથી લઈને ચોવીસો એકાવન રૂપિયા સુધીનો વિક્રાંત સપાટી બોલાઈ હતી અત્યારે જો કપાસની આવકની વાત કરીએ તો પચાસ ગાડી મહારાષ્ટ્રની અને પચાસથી સિત્તેર સૌરાષ્ટ્રની ને આમ મેન લાઇન અને લોકલ લાઇનની થઈ બધી થઈને બસો ગાડીની આવક થઈ હતી હાલ અગ્રવાણી અને બ્રોકરો જણાવી રહ્યા છે કે હાલ કપાસની આવકમાં બહુ મોટો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે ને અત્યારે એક સપ્તાહમાં માત્ર ત્રણથી ચાર દિવસ જ જીનરોનું કામ ચાલતું હોય છે એટલે અત્યારે કપાસના ભાવમાં પણ ફૂલ તેજી થઈ જાય છે ને કપાસના ભાવ લગભગ ઘણા બધા માર્કેટ યાર્ડમાં બાવીસોને પાર બોલાતા હોય છે જેમ કે લાલપુરમાં ઊંચો ચોવીસો ને એકાવન બોટાદમાં ઊંચામાં ત્રેવીસો ને એક રાજકોટ અમરેલીમાં બાવીસો રૂપિયા ગોંડલમાં ઊંચામાં બાવીસો ને ચેતાલીસ જામજોધપુર ઊંચામાં બાવીસો ને ચાલીસ જેતપુરમાં ઊંચામાં બાવીસો ને એકોતેર બાબરામાં ઊંચામાં બાવીસો ને પચાસ ધોરાજીમાં ઊંચામાં બાવીસો ને એકાવન બગસરામાં ઊંચામાં બાવીસો ને દસ રૂપિયા સુધીના ઊંચા ભાવ બોલાતા હોય છે ને હવે જ્યારે ખેડૂતોને કપાસના ભાવ સારા મળે ત્યારે ખેડૂતોને કપાસ વેચીને નીકળી જવું જોઈએ કારણ કે બે ત્રણ મહિના પછી હવે બધી જીનરો બંધ થતી હોય છે ને હવે જો યુદ્ધના પગલે કપાસના ભાવમાં કોઈ મોટી તેજી થાય તેવી પણ કોઈ શક્યતા નથી ને હવે જો અત્યારે આવનારા સમયમાં કપાસના ભાવમાં વધીને પચાસથી સો રૂપિયાની તેજી થાય તેવી શક્યતાઓ ઘણી બધી છે બસ કપાસના સમાચારમાં આટલું જ ધન્યવાદ જો તમે દરરોજ કપાસ ચણા રાયડો કે બોટાદ કે અમરેલી માર્કેટયાર્ડના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માંગતા હોય તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવ મળતા રહે